Hello semua dalam video ni saya nak terangkan tentang cara kita nak ubah sedikit background dan juga filtering muka kita contohnya ketika kita gunakan Google Meet. Kenapa perlu benda ni? Kadang-kadang kita nak ceriakan pelajar kita khususnya pelajar uh, tadika dan juga uh, uh, sekolah rendah kan kalau asyik tunjuk rumah kita yang belakang tu mungkin dia rasa boring semua tu kita nak ceriakan keadaan sedikit so kita boleh gunakan virtual camera fungsi virtual camera ialah dia seolah-olah menggantikan kamera kita sekejap dengan melakukan uh, filtering ataupun tambahan uh, background di belakang muka kita lah ataupun wajah kita so pertama sekali kita kenalah pergi ke uh, virtual camera yang kita boleh download yang paling popular ialah snap camera daripada snapchat kalau anda pernah gunakan aplikasi snapchat anda selalu nampak filter-filter yang kita uh, nampak di instagram dan semua tu so pergi ke snapcamera.snapchat.com pergi ke download ni kemudian scroll down boleh baca license agreement dia sekejap alright kemudian take Kemudian masukkan email anda. Masukkan email anda. Check that anda bukanlah robot. Kemudian downloadlah untuk uh, Mac ataupun PC. Kalau yang Windows tu guna PC lah. Okay. So bila dah download tu, install. Uh, file agak besar dalam 88 MB. So uh, boleh download dulu. Install dulu siap-siap. Lepas tu baru pergi ke Google Meet. Alright. So sekarang saya berada dalam uh, Snap Camera ni, aplikasi Snap Camera yang anda sedang uh, lihat sekarang. Um, pertama sekali kita kena pilih dulu filter ataupun background yang kita nak. Dalam uh, Snap Camera ni banyak yang kita boleh pilih sebenarnya. Anda boleh scroll down dan lihat sendiri. Tapi contohlah saya pergi ke yang work from home ni ataupun work from home ni, kita ada banyak pilihan. Um, yang ni contoh blur background. Dia akan cari muka kita lepas tu Ah, dia blurkan background kita. Ha, cantik kan kalau rumah tengah ah, berterabur tu ataupun tengah uh, tak berapa nak atur dengan baik tu bolehlah guna background macam ni. And then uh, nampak tak dia taklah berapa perfect tapi bagus daripada tak dia langsung. Satu lagi kalau kita nak lebih jelas, background tu lebih jelas ataupun lebih cantik, kita berada di dinding yang satu warna ataupun permukaan belakang yang satu warna contoh kalau putih semua putih tu lagi bagus tak semestinya green eh tak semestinya green screen tak perlu okey uh, ah, kalau <laughs> anda nak buat filter-filter yang untuk menceriakan belajar anda kita boleh gunakan pelbagai filter yang ada kat sini contoh saja cuba yang ni kan okay. pilih saja yang sesuai <laughs> macam ni kan uh, Nampak pun ceria bila kita pelajar nampak kita pun ceria. Okey, boleh pilih. Kan nak <laughs> tak, nak tambah topi pun boleh semua tu. Okey. Cantik kan? Ha, bila dah siap pilih semua ni, ni ialah kita pergi balik ke Google Meet tu kita dah siap-siap di kamera tu. Ah, start meeting. Bila kita nak start ni, sebelum kita masuk ke dalam tu, uh, setting kamera tu kat atas ni, kan setting camera tu pilih ke pergi ke video tukar ke snap camera nampak tak tukar ke snap camera cari snap camera anda sudah berada dengan snap camera cantik kan okey sudah siap join now anda sudah gunakan snap camera kalau anda nak tukar hanya tu pergi balik ke snap camera contoh saya tukar yang ni bukan anda pun bertukarlah ke yang ni so dia itu dia dua aplikasi sedang uh, berjalan kita nak enjoy holy enjoy pun boleh kan macam tu baiklah selamat mencuba ni adalah salah satu cara kita untuk mengubah background ataupun tambah filter dalam kamera kita boleh baiklah selamat mencuba